Ulit panggote gote wakoti cana Bubuh gandong telah jangit Mereka pembandah Berahi benar na Respi oti jana Majrai minyak sapi Gaya jange tinggal Susu bulis kopi Ais cetong besar December وهكذا बगतू पव